We komen zo dadelijk bij jou terug. Uh, eh, Valer, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat, wat, wat was dat eh, precies? Wel, eh, <clears throat> excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van uh, En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen? het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Ja, dat, was bij mij dus ook mijn, eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat, dat kan niet. Dat, eh, dat, mag, dat, Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus ehm, je probeert dan terug eh, je toekomst Ik begrijp echt niet wat, er hier nu aan het gebeuren Excuseer. Valer, sorry. Echt, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld... Eh, ja, seksualiteit eh, ook een eh, groot probleem bijvoorbeeld wordt. Plus het feit, als je, als je, met, als, je met seks omgaat... is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de, de lieve woordjes... <laughs> Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik eh, maar nee, maar, moeten, we, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want, want... Nee, Goh. Ja, dat is, dat is eigenlijk liever. Excuseer, dames en heren, excuseer. Excuseer uh, eh, ook de mensen thuis. Mijn excuses hiervoor. Ik, uh, ik, ehm, we hadden een, een, vraag uit het publiek aan de ja, meneer, je had eh, een, een, eh, een opmerking, een, een... Ik heb het zelf Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook eh, gekwetst geraakt aan de stem, aan de stemband. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen dat gebeuren is. Dat, dat, ik, vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur dit kan, dus- dit kan voor mij uitgelachen te worden vlak in het gezicht oh, Sorry, sorry. Even Excuseer, ik ben dol. Dat is niet gebeurd. Dit